أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان

لقد كان لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن

的歌。 ولما رأى المؤمنون الأحزاب ولما قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قال صدق الله ورسوله قال قالوا هذا ما وعدنا الله